Guys, mag-aala daw na ganito ah. Ayaw. Kinain ng... Kinain ng lupa. Ay, yun ah. Punta ka sa PD na ganyan ka. Bawal ba? Pwede yan. Sabihin ko, di ko natanggal. Di ko alam paano. <laughs> Turuan niyo ako masama. Ayusin niyo naman. Ano? Papantay ako. Si madam yung magpapachap-chap. Anong chap-chap? Nung kotse. Ako, papantay ako. Sa PD, bantay ka sa PD. Look out? Magcha-chop-chop tayo, madam. Anong chop-chop na nakawin natin? Hindi, sa, ano, para sa Big Bang Robbery. Ano gagawin natin? Kukuha tayo ng parts ng kotse. Ah. Uh, Sakay ka po. Sakay na po kayo dito. I-atras nyo, i-atras nyo. Bago parang ito yun. Tapos balik nyo. Tata yun ah. May lumabas. Ay. Nakabantay yung mga lookout natin. Okay, Kapag okay. sinabi ng labas Ikaw ba yun, Tol? Tara na. Pero moving na ako. Okay. o ikaw yung getaway. Nakabad ko. Na-chop-chop <laughs> na may sasakyan. Ikot na pinto naman. Okay, last one, last one. Prank na lang. Okay na? Ah, hindi pa. Let gender care pa. Okay. Tara, tara po. Kailangan magmadali. Oh, may... Nandito na daw. Patakas na kami. Okay. Nakataas na tayo. May polis daw doon, nakataas tayo. Galing! Tuturuan ka ng mga yan mag ano, gumanap. Walang EMS ngayon eh. Ano, may power. Mag-grab. Power pa. Di ba ako magiging wanted? Punta tayo sa med check, madam. Sa ano namin. Mekaniko ako na Sige, sige, sige. Saka sali, sali ka na daw po sa ano, Discord. Paano ba kotse dito? Tayo sa live stream Inad ka namin. Hindi ko makita. Dahil nakuha natin yung part, sasayaw muna tayo. Ah. Sasayaw ka nga. Saan kayo? Ang ina, upo ko naman dito pala. Nasa likod. Kaya muna tayo. Ano Success ang ating pagnanakaw. Bukas mag ano tayo, mag farm tayo ng ano, ng weeds. Teka, magbibir ako, magbibir. Alang, beer, beer, beer tayo. Sa... Sa inuman bar, maraming mga inuman bar. Let's go, party! Out yeah, party tayo, party. Bigyan niyo si ma'am ng ano, Bigyan niyo ng ano. ma ano. Taga, may taga, may Uy. wala pula lang, wala Ano gagawin ko sa parts? Tal tal tal tal tal. Ibigay niyo na lang sa amin po ma'am para ano. Kanino ko ibibigay. Kasi natin 'yan. Kayo na lang mag ano. Ito na lang. Kanino ko bibigay? Sige po. Ah. Uh, uh, na pala. 24 po. 24. 24, okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay ka ba sa pagnanakaw? Okay ka ba sa ramen? Bye-bye. Oo, oh, mas gusto kayo magnakaw. May thrill. Boy, gano'n mo na May thrill. Nagkasama pang shotgun ammo. Bye, sige pa. Okay na ba yan? Marami mabaril tayo, ma'am. Hindi ma'am, sa inyo na yan. Ano gagawin ko sa airbag? para <laughs> mga pang para, ano, para hindi kayo maksidente. Napapachap-chap sa sakti. Napapachap-chap, yan. Feeling ko may may ebidensya pang natira sa akin. Sa akin na to shotgun, kukunin ko na to. Eh, Ay, na, nilapag ko na. Okay na, okay na. Hindi oh, ako makalabas, baka mahuli nila ako. Hindi naman nila ako nakita eh. Wala, ito, ito, ito, ito, hindi ka nakita. Hindi ka naman mahuli. Tanda ka eh. Bukas mag-aaral. Ah, ah, ah, pa ako. Okay. Ako iba. Ma'am, ano yung nilalaro niyo, ma'am, ha? Total ah, tol, total you, Baka puso yan, ma'am. Hindi, Ako. hindi. Mga patayan Hindi, din. Ma'am, kaya ba si, ano? Madam Gaming? Oo. Oh, stalker ka, ah. Ayun pala. eh. <laughs> Haha. Stalker nga ata. Nakita ko ah. lang, ma'am. Bakyan mo, mama. Nababasa ko. Pakayo, Sino yun doon? Sino yun dito? Ay, nako, ah. Ito. Ito, ito, ito. Nakasando. Ito, ito, ito, ito. Paano nakakasampal? Hmm. Ay naman ha. Nag-flex dyan, tol. Ay! Ang galing! Bawal manampal dito pag wala sa zone. Astig. Pwede, ma'am. Hindi kita masapak ko, bawal daw. Ah, sampal, pwede. Emote yun eh. Ayun, ayun, ayun. Oh. Uy! Uy! Uy! Ano ah, emote yan eh! Normal. Nagkahanapin pa yan. Pwede ma'am R. R. Ano lang yan? Eh. Try mo ay ma'am. Turo off pa. Ram. Wala naman nangyari. Ayun ang galing ko mag-push up eh. Ano, mag-out na ba kayo? Mag-iikot na ako. Okay, sige, hapa ka na. Hindi ko alam daan palabas. Go, go, go, go, go. Ay, ito, ito. Dito, ma'am, dito, ma'am. Putang Ma'am, dito, dito. Pero nyo naman ako sa bahay nyo. Ay, na si Lost Boy, nakalock pala yung cost. Gusto mo ba sa mansion namin? Tal, tal. Turo nyo ako sa mansion. Sa mansion namin, ma'am. Sige, turo ano nyo ako ito. Sa mansion namin, madam. Turo nyo naman ako. Mansion na pala natin yung kasi nasa radyo ka na namin. Tara na. Ah. Tama. Pakinggan natin yan. May gawin Oo, oo. Ayos ah. Yun, yun, yung gate ng mansion nyo. Ganda. Ligaw pa ba? Ligaw pa. Ligaw pa. so, ito na yung mansion, guys. House tour. Ano, ah, mechanic mo, madam. Ah, mechanic ko to. Ano, ano to? Ano to? Wow! galing! Meron ano billiard. Ano ba? Sa taas, meron pa sa taas. Ako lang dito. Di ba nila ito makikita pa nag-swimming sila? Kita. Sabagay, bawal naman sila. Eh. Sa baba, meron pa. Tutor ko lang sila dito. May dumating na di mo kilala dito, pwede mo patayin yun. Ah, natin. Pwede. Eh. kasi ano, trespassing. Oh. Pulis ka na. Right, so, na pala yan eh. Pulis ka naman. Oh. Pulis ka na lang kung gusto. Oo okay. Eh. Pwede naman na maging criminal eh, no? Ayos dito, no? Pulis na criminal. Di ba ayos? Oh, may papul din dito. Ganda ng view. Ang ina wala. Hindi ko nakuha pera ko, tol.